hello and welcome friends Python सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है यहां पर जब भी आपको पाइथन के फाइल को रीड करना हो तो बहुत आसान सा कोड है इसके पहले भी मैंने बताया था एक बार फिर देखते हैं इसको यहां पर देख सकते हैं ये पाइथन की फाइल हमने बनाई हुई है ये देख सकते हैं ये पाइथन की फाइल है और ये टेक्स्ट फाइल है एज अ टेक्स्ट फाइल इसको मैंने सेव किया myfile.txt के नाम से अब इसको हमें रीड करना है तो जब भी रीड की कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है वो बता देता हूं देखिए आपको एक कोड लिखना है जब भी आप रीड करना चाहते हो तो इसे मैंने पहले ये देखिए पता नहीं कितने टाइम yy.py के नाम से इसको सेव कर रखा है ये फाइल को इस पे अभी कुछ लिखा नहीं है मैंने तो यहाँ पर पाइथन को रीड करने वाला कोड लिखते हैं पाइथन के फाइल को रीड करने वाला जो टेक्स्ट फाइल है उसको रीड करने वाला कोड लिखते हैं क्या लिखेंगे f is equal to open ये लिख दिया ब्रैकेट को ओपन किया यानी स्मॉल ब्रैकेट और डबल कॉमा में उस फाइल का नाम तो माई फाइल डॉट टीएक्सटी यही शायद था हमारे फाइल का नाम एक बार चेक कर लेते हैं तो ये देखिए माई फाइल डॉट टीएक्सटी के ही नाम से है यहाँ पे देख सकते हैं आप तो माई फाइल डॉट टीएक्सटी रखना है तो माई फाइल डॉट टीएक्सटी ठीक है यानी टेक्स्ट फाइल है कॉमा देंगे आर लिखेंगे यहाँ पे आर यानी कि यहाँ पर रीड की परमिशन है तो यहाँ पे आर लिख देंगे इस तरीके से ठीक है और एंटर करके नीचे आएंगे फिर इसको प्रिंट करवा लेंगे तो यहां लिखेंगे प्रिंट कुछ इस तरीके से और प्रिंट लिखने के बाद एफ यानी फाइल डॉट रीड लिखेंगे ठीक है ये लिखा और किसको रीड करवाना है तो यहां पर फाइल को ही रीड करवाना है तो जो फाइल है हमारी उसका नाम ऊपर दे ही दिया है हमने बाकी एक ब्रैकेट ओपन हुआ था दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ था दोनों ही ब्रैकेट क्लोज कर दिया अब इसको एक बार और सेव करके और रन करवा देते हैं तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वही वाली फाइल हमारे सामने आएगी यही है पाइथन की फाइल को रीड करना समझ में आई बात